Yeah. Genau. Und für meine Hello. Zuschauer herzlich willkommen bei Portal. Jetzt hat man gerade noch den, den, den, Steam Screenshot Modus äh, Sound gehört. Video. Und es ist jetzt das nächste Rätsel. Und genau, wo wir vorhin aufgehört haben. Wo wir vorhin aufgehört haben. Ähm, und wir lösen wir jetzt das? Ähm, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. <laughs> ja, nicht. Was muss man da machen? Was ähm, bringt dies? Lass mich kurz mal überlegen. Ah, ich war schon, ich war schon, schon her. Mhm. Wir müssen mal das auf jeden Fall anders machen. Wir müssen nicht durch alle durchkommen. Jetzt chillen wir ganz kurz. Wir machen wir schnell. So und so. Na, wat, wat, wat, wat. Stell dir nur auf den Knopf auf. Mhm. Ich habe eine ganz gute Idee. Schau, was man da ah. machen kann. Mhm. Genau. Ach, super. You monster. <laughs> monster. <laughs> okay, dann müssen wir das so machen. Da die Mission. Ja. So. Na, Moment, so und du musst da hinten hin. Ah. So. Mach, mach das gleiche Nummer. Machen wir das gleiche Nummer. Ja. Was, Nein, äh, was hast du gerade gemacht? Die Stufen sind gerade aufgegangen. Ach, chill mal. Jetzt Genau so. Lol. Ach, Ungefähr. die müssen beide sein. Die müssen her, beide her. sein. Da und du sitzt da hinten hier und da, Omar. Mikrofon muted. Verstehst du das? Do Portal und Do Portal. Genau. Mikrofon activated. Yeah. Okay. Es müssen beide aktiviert sein, was gleichzeitig. Ja, ja. Jetzt kommt der Detektor wieder, der coole. Der Detektiv. Jetzt kommt so, jetzt halt, sie nicht uns gegeneinander auf, äh, äh, oh. Spain, weißt du, dass nur einer und ist voll schlecht und dass wir gegeneinander kämpfen und so weiter und das oh, ist die Story dann da davor, aber die passt irgendwie keiner auf. Zumindest das heißt, wir müssten uns dann eigentlich voll hassen. Genau, eigentlich, aber wir haben eigentlich voll die Best Buddies und so weiter, was schon, so Friendship-Dinger. Ah ja, ich seh's ja. Warte, du musst, ähm, mach, mach mal nochmal, wenn du jetzt das dritte Mal gewinnst, dann hast du, glaube ich, irgendein Achievement. Ja. Hast du das? Nein. Nur nicht, warte noch, noch Jetzt habe ich es mit mir an Oh. oh. <laughs> Wie du tick, tick, tick, Ja. Voll <laughs> ausrasten. Ach, okay, das ist, das ist schwer. Warte kurz, wir waren das gegangen. Du musst. Irgendjemand muss da um irgendwie, aber ich weiß nicht, ah, da um. Boah, das ist schwer. Da, geh mal da durch, hey. Eh. Durchs Rode. Mhm. So, und du weiterlaufen? Lauf weiter? Genau. Nur weiterlaufen? Genau. Jetzt laufst. Nein, nein, passt schon. Jetzt gehst. Ähm, genau, jetzt geht. Sitzt dort Portal. Du musst auch oben hupfen. Und jetzt schiebe ich das nach oben und jetzt hupfst oben und sitzt dort das zweite Portal. Mhm. Genau, und jetzt hast du quasi einen Rückweg. Jetzt gehst du noch eins weiter, genau. Obacht. Oh. Das war ein Schritt zweit. weit. ja, okay. Okay, nochmal. Ich hoffe, ich hoffe nur, nur Portal, oder? Na, oder nur. Na, wenn's stirbst, dann ist weg. Mhm. Chill kurz nach unten. Genau, weiter. Wieder das Portal hier setzen. Und da unten. Genau, jetzt gehst du wieder weiter. Weiter, weiter, weiter. Orange. Blue isn't a human. Orange has penalized one science collaboration point. <laughs> one science collaboration ja, point. Super. Okay. Oh. Do her. Machen wir wieder auf. Ich bin oben. Ach so. Lol. Ah, jetzt. Ab. Genau. So wie Angst. Ge geh weiter, geh weiter, geh weiter. Genau, bleib stehen. Mhm. Genau, stell dir eine. Oh, oh. Genau. du den Würfel, gehst zurück. Geh zurück. Genau. Oida. Laufst zurück, genau. Jetzt gehst, springst ins Portal eine. Chill kurz, wart kurz. Jetzt auf. Genau. Boah. Voll Magic. Ach, warte mal kurz. Boah. chill. Ja, passt. Beziehungsweise chill mal ganz kurz. Ah ja, okay. Spring oben und du kriegst das Gelbe. Yeah. Lauf da durch, eh, genau. So. Jetzt kannst du in der Durchgehung. Genau. Und wo sollte der dann wieder rauskommen? Ah, okay. Geil. Kippst du? Ach so. Ah. Interessant. The truth is, every aspect of your performance will be reflected in your final score. For instance, Orange, you just lost two opportunity advised <laughs> Aber das ist nicht schlimm, wenn man da stirbt. Zumindest haben wir mir das in die gestellt. <laughs> Dann wird man gebannt. Atlas, Peabody. Mhm. Peabody ist, glaube ich, irgendein so Kinderfilm, einer kann es sein. Ich weiß es nicht. Ja, nicht genau. Okay. Übrigens, das war ein super Spiel von Walter und die. Wie haben wir das schon durchgespielt. Ja, das, das resembled eigentlich irgendwie. Das Satz ist. Ah, lol, was ist denn das? Irgendwas Lustiges. Ach, ich weiß schon. Du musst dann auf die Plattform, die dann da kommt. Chill. Mhm. Boah, jetzt war ich fast reingefallen. Erstmal muss das gepowert werden, damit die Dinger aufgegangen, oder? Bloß eins. Ach na Moment, zuerst muss das gepa gepowert werden. Gepowert. So, warte. Aua. Das da. Genau, dann kannst du da drunter stehen. Jetzt lass mich kurz überlegen. Stehen. Genau, und dann kannst du die da aufstehen. Und sobald... Jetzt chill kurz. Ich mache jetzt da Portal, du gehst da nicht durch, ja? Nein. Sobald da unten die Plattform rauskommt, kannst du da durchgehen, gehst auf die andere Plattform auf. Mhm, und dann musst Und sobald du das es dann hoch nur ist, du das da drin. Du musst powern. aber schnell sein, weil die, die, das Portal da ist ziemlich weit unten jetzt. Mach's lieber ein wenig weiter auf. Ja, mach es weiter auf. Genau, weil sonst so. hast du nicht so viel Zeit. Du kannst ja schon durchgehen, ne? Schau her. Ja, jetzt so. kann ich. Genau. und jetzt wartest Power du dies. ganz lang, ganz lang. Du musst jetzt mhm. für verkennen überhaupt mal, weißt du schon. Ja. Jetzt. Jetzt. Na, warte noch, warte noch. Das andere muss ja auch noch in, in T Jetzt. Ja. So, und jetzt springst du unten drunter. Genau, und laufst weiter. Aber was du jetzt da musst, weiß ich nicht. Ähm, ich muss jetzt ein Portal machen. Ah, okay. Warte du musst, kurz. Du musst jetzt den wieder pauen und dann ah, ja. in das eigentlich. Und dann da eine Hupfer. So. Yay! Yes, I see you. Erkennst äh, du? Ah, du. Ja. Jetzt kennen wir durch so ganz langer Text, der eigentlich essentiell war für die Story und keiner hier zu, zuhört. Ja. Ja, ja, ja, Jetzt kommen wieder Orange, you're very well und mhm. Blue, du bist voll scheiße, was schon so ungefähr. Genau, und dann ja. bin ich wütend auf die und dann bringe ich die um. Genau. Sometimes testing has to occur outside the confines of the lab. This next test is so outside the box. I can't, oh. I mean, won't even tell you what you were looking for. You will know it when you find it. Oh, das Sackgasse. This sucks. Äh, da. da Und Da. Da. Bitteschön. Ah, lol. Yeah. Warte, die Disk. CD. Hast du die schon geschmissen? Na. Ich hab gar nichts gemacht. Wo sind die? Ich weiß nicht. Ah, lol. Da ist irgendeine Schalter, die kann man aktivieren. Es ist, glaube ich, irgendwo eine CD und die versteckt, die muss man da eine sch schmeißen. Okay. Wahrscheinlich Ach, irgendwo na, oben oder so. Einfach nur gleichzeitig die Schulterdrucker, schaut aus der also, zweite. Ist ja easy. Eins, zwei, drei. Na. No. Ist nicht gegangen. Mal. Warte, machen wir das schon richtig mit. Warte mal. Ach, komm schon. <laughs> <laughs> das wird die machen. Yay! Oh. oh. Ist, der, ist, der äh, ist Portalfläche dahinter? Da wollte ich gerade fragen, ja. Eins, zwei, drei. Ja, ist. Yay! Immer noch meins durch. Ja. Ich ah, hab die Disk. Das, oh, ja, was ist denn das für ein Disk? schaut aus, wie würde so, so, Schallplatten nur ja, in, in genau. CD aussehen. Hm. Oh, I almost forgot. When you go outside the testing courses, the only way I can retrieve you is to violently disassemble you. Jetzt kommt die gewaltsame Demontage. Oh. Müssen wir sich zensieren? Also, weiß ich nicht, ich hoffe es nicht. <laughs> oh. Genau. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr gewusst. Ey, man, die droht immer nur. Hm. So. Das hätte ich gar nicht von mir gedacht. Was? GLaDOS ist böse. <laughs> Oh, Achievement, Teambuilding. Genau, und jetzt gehen wir zu 2 weiter. Und 2 ist, glaube ich, das da drüben. Ja. Oh. Das wird das coole LED. Moment, Dubstep Remix. Genau. So. Mikrofon muted. Kommst du? Lol. Ach, stell dir mal, wer zurück, genau. Und der hat furchtbar gerne Keks essen, aber das mache ich lieber in der Aufnahmephase. Da die Gasung ist vielleicht besser für die Zuseher, dann müssen sie die nicht. Ja. <laughs> genau, macht man einfach die Töne noch, dann ist es nicht so schlimm, als darf man es echt essen. Genau. Mhm. Ach, what? Du musst oben und do unter Drenten hier sitzen. Do unter Drenten? Do und? Ja. Und wo und do hier. Ui. Auf meine Roads auf. Genau, und jetzt springe ich da ein, ich sagst du das und dann hui und dann haust du mich bis da oben. Und jetzt musst du jetzt machen das gleiche für die. Sitzen. Da und da. Mei, wunderbar. Und dann da und da. Und springst du ein. Wow. Yeah. Nice! Oh. So, das Ganze ist jetzt schon ein bisschen schwieriger. Also, ich gehe jetzt einfach mal da auf, Fee. Eh. Viel Spaß. Und schau, was ich von da herum halt erblicken kann. Okay, also da ist es eine Plattform. Mhm. Kommt man auf, indem man da und da ein Ziel macht. Was ich jetzt schon gemacht habe. Nein. Na. Nicht ganz. Flump. Warte, wenn du da oben springst und ich da eins sitze. Oder du da eins sitzt. Dann haut's die voll da dagegen, ja. Dann und dann da. Kurz. Da, nein, das ist scheiße. Probieren wir's mal so, was? Mhm, dann kommst du da um mich. Genau. Mhm. So, da ist jetzt das bringt jetzt genau. Gar nichts, weil ich müsste da umsehen. Ach, du musst jetzt da umsehen. Das heißt, du musst irgendwie zuerst da aufkommen. Dann gehen wir da, da auf. Ich bin jetzt da oben, schau mal. Und du müsstest. Ich muss da, da muss ein Portal gesetzt Ah ja, ja, warte mal. Geht das überhaupt? Probier's mal. Ja, ich bin drin. Ja. Ah, ich meine, dass das da gegen die geht, weißt du? Mhm. Müssen wir jetzt irgendwie da Aufwehr verfrachten, beziehungsweise kann ich selber eigentlich, ja. Mhm. So, dann so. So. Hui. Aha. Yay. What, was ich dann unbedingt sagen muss, ist... Warte mal kurz. Ich muss da auf hier gehen. Und das schau mich mal an, während ich... Während ich da drinnen dagegen gegen die Wand dann fliege. Schauen wir mal hinterher. Mhm. Siehst du, das bist mir voll an die ohne Haut. Warte nochmal. Aber es kommt später nochmal. Also, Warte, kannst du... Warte. Machen wir es nochmal. Haben wir ja Zeit. Moment. Da und da. Obacht. Oh, Na. Ah, voll mhm. der Vorführeffekt. <laughs> Blablabla. Kannst du wieder überkämmen. Okay. Einfach rüberspringen. Ja, bin hier. Genau. Ja. Okay. Aber das nächste Rätsel löst man wieder in der nächsten Folge. Und ja. du musst länger warten beim nächsten Mal anmoderieren. Wollte da bloß gesagt okay. haben. <laughs> okay, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Genau, Haut Level 2 beim nächsten Mal.